什么声音？哇，两个在积极的战斗哎！哦，居然用这小剑招，一直跟在人家后面。看我超级大回旋耶！你看，他还在超级大回旋，我赢了。迂回攻击，我又没有用好。迂回攻击你的天意战神万象做事，这次打的非常稳。 哇！怎么可能？糟糕，被天意战神打到爆裂啦！天意战神遇上地狱双头剑，呀，换你，你的爆裂啦！换你的， <laughs> 你的还是挺，还是爆裂哇！ 怎么把我的打爆裂了？还有我的一个在哪里？打到爆裂吧！绿色头绳，来吧，打吧。嗯，两个人都没力气。耶，我赢！啊，你怎么用手给人家转爆裂呀？你不。 居然无心意的撑住了！哇，两个人一起停住。很 <laughs> 哇，可是它快没有电了耶。你再把它关一下。嗯。关不了一下。关住就会有电吗？嗯。嗯。 What?